Hello，Hello，等我 share 個 link 出嚟先啊。隻 friend。係啦，好啊。呢度唔識識白後嘅咩？等一等啊，大家。 打打，Hello Hello，聽到冇 Alicia？幫我 share 個 link 出去 a l i c i a OK 好。So 啊，我依家喺山打根，大家好。啊，今晚就要翻去 K L 啦，But 遇到呢個我媽嘅 customer 呢個 d o w n l i n e 呢個 customer 啊，有好好嘅見證，所以我即刻嚟如起啊。 嚟做呢個 live band 啊，晏啲就翻去 K K 咯啊 K K L 咯。OK，啊 Uncle Vincent，啊 So，自我介紹一下。唔該。So 你你你做你做邊行㗎？你係自己本身係做咩㗎？做護理。 做鼓力，好搞笑。其实戏係一個時頭嚟，戏係 gas 嘅時頭戏，系啊，每日都幫啊啲客仔啊送 gas 啊嗰啲戏，自己本身啊，所以我媽就係咁樣認識到戏咯。O K，Uncle 你用咗變身，你用咗我哋有幾個 product 啊？其中一個係嗰隻牛拉 pen 同埋 o 牛拉 socks 啊。Before that 係咪？ 你有啲脚嘅问题啊，等你用咗之后就冇咗好多问题，有咩问题？六个字吓，气唔稳行唔远，气唔稳行唔远，代表我哦。以你气唔稳行唔所以头先你有都有同我讲啦，你嘅膝头哥着咗之后啊，就减少咗冇咁痛啊，好翻晒啦，好翻晒，依家都冇咁样啊，冇咗咯，冇咗冇着都唔会有啊，依家你都冇着啊，依家你冇着你。 你夜晚黑先瞓覺着係咪？冇噶，有時做工都有着。二十四小時着。二十四，依家你冇着都冇痛啊，係咪？冇啊，啊，好翻曬好多。O K，你好好啊，收另外一個係咪？啊，你有香港腳㗎嘛？係，收尾你依家着咗之後冇咗呢個嘢，冇咗呢個嘢。好，你香港腳幾耐咗啊？好多年啦，六七年。 係因為做工環境，濕到水，濕到水整到啦。O K，所以依家簡直係冇咗呢個嘢，著咗幾耐你發現冇咗咧？都係兩三磅糧。兩三磅糧你就發覺咧？嗰個襪仲未出。啊，襪，噏咗只襪，你你買誒出咗之後，你都有着買嚟著啦。快啊！啊，so 係褲同襪整到你個。 腳啊，有力啲啊，個膝頭哥都冇痛咗啊，人哋嗰隻香港腳都冇咗啊依家，誒，好犀利啊，仲有你着咗啊，嗯，皮膚皮膚好滑啊，好滑，我係男人老狗啊，係啦，有乜揾滑滑咗係，係啦，係有咁嘅，OK，另外一個 unserious 啲㗎啦，我知道你前幾排入咗院。 做咗一個 check up，嗰只心電圖加跑步啊，係咪？你一路嚟有食緊 B feel 嘅，有不不啊，係一日一包。所以你嗰時候做嗰只跑步機同心電圖，醫生啊懷疑你係點樣樣啊？初期咧我食，即係講我食 B feel 咧就係近心臟呢邊咧係痛，嗰陣時我未 check 到我係有心臟病，嗯，都未 check 到我有心血管塞嘅，嗯。 啊，到喺應該係今年八月，啊八月八月尾啊，八月尾 check 到出嚟，嗯，係心臟塞咗兩條，七十五帕先以上。七十五帕先以上。咁我做咗呢個心電圖出嚟之前咧，之後咧，我就每日加量咯，每早一包，晚一包。之前係一日一包嘅啫，依家早一包，晚一包，有咩效果？ 效果就靚。收尾翻去 check 翻之後，我食咗應該大概三三成個星期到啦。翻去醫院再 scan 啦，scan 幾個星期啦，剩翻一條，剩翻一條七十五趴先啦。唔係依個應該唔到七十五趴先講喎。so so 依個係嗰只跑步機加心電圖嘅 check 啦，等你。 下個禮拜你話你會去做一個更加詳細嗰只係係係 check 入邊嘅，嗰只係好準確咁樣會講出嚟，會有幾多化纖素。好咁樣嗰只我哋要等更加詳細一筆。依家你繼續又食 review？有要照做。繼續每日食食緊一包啦，係咪？而家個而家個心臟個痛啦，嗯，俾我未食未食之前咧係冇咗。 已經好翻咗八十幾帕先攞。好啊好啊好啊！嗰時未食之前咧，我每朝早都係一起身就好痛咗㗎。哦。而家冇咗咁個情形不特止，即講好翻咗係我自己覺得啦，應該係八十幾帕先攞。O K。應該通咗係咁㗎。 但我哋要等嗰只報告。冇冇冇嗰個痛咗啊！好啊，冇痛咁樣就好咗咯，因為你你塞咗，你先會覺得有嗰只痛，偽字偽字啊！依家可能冇咁塞咗，幫助你，係咪啊？OK，等啊！你你試到呢啲產品咁好喎，你你對嗰啲未試產品嗰啲人啊。 會會會會介會會同佢哋講啲咩？會介紹佢哋冇？嗰啲未試嗰啲啊，又有呢啲問題嗰啲啊。試啊！啊，最好啦！呢個喺呢個呢個公司個兩個牌子啊， <laughs> 我自己認為。啊，你你試到第一，好啦，n 啦，啊，值得。OK。第二就係 be feel。be feel 啊，係咯，be feel 你一個。 check 到兩個七十五 p 先 r c e 以上，請你大補鴨兩包就。前有幾個幾幾個女都係食到，譬如個心臟有事嘛，我睇到個 video，所以你有信心咗啦。食啦。嗯。你只有一日三包係不唔好啊！一日咩節目兩包。我想試嘅。冇啊冇，一日 m 節目兩包因為因為有一次有一次咪喺我哋呢邊有個 leader 講話係就。 唔好食就太緊要。係咯，兩包 max，兩包 max 咁啊，照照我哋嗰只誒 <laughs> 雞嚟食就 O K 嘅啦。好，因為佢呢呢個呢個呢個 b feel 係咪？唔使講啦，如果明白個人啦，係啊，呢個 b feel 啊，你你你你講佢講價錢貴咧，唔好講價錢啊！我哋呢度冇講價錢啊 l 你淨係有嗰個橋廳，你已經值翻咗㗎啦。 嗯，你用咁個價錢可以買到有 Q 聽入邊個產品，你已經值值值得噶啦。唔冇冇講咧嗰啲啦，食到我哋如果係本來愛氣通波仔，愛氣咩？依家食到唔需要做嗰隻嘢咗，已經值得翻咗啦，係咪啊？應該係唔使咗。啊，希望啊，希望我哋睇下個禮拜，我都好想知啊，下個禮拜你 check 咗，你記得 update 我。 都好啦，我哋嘅 live 就到呢度為止啦。so 大家啊，可以大量咁樣 share 出去，如果散沟變身真係食到啊，心臟有塞都變好咗，and then 啊，如果腳啊嗰啲，如果系日日要擔擔抬抬啊，都 improve 咗佢嗰隻啊啊 knee 啊嗰隻嗰隻 condition 嗰啲咯。OK 啦，我哋个 live 就到此為止啦，拜拜。讲拜拜，拜拜。